今日は、まーちゃん、バレンタインデーのイスントなからなんか、ティーパーティーですね。それから踊ったりするみたいですよ。まーちゃん、ね、まーちゃんたちはダッキにも乗ってますよ。ちゃんとできるかな 왼발에 묻혀. 哈哈。 <laughs> 歩いてる歩いてるよかったね今度は手つないでもらえてね。 でもこれとあるしながら前行くのかな さ歩いてこないとね。 <laughs> 않았어. さまでした No, don't eat the skin. No, peel it off. 剥きなさいちゃんと。やだ。Oh no. I hope they watch this. やだ。Thank you for watching. グッドボタンを押してね